Hola, lo que queremos presentar es un nuevo tipo de montura para motores eléctricos. Aquí está un motor eléctrico sobre una, este, una montura que había, este, unos espaciadores, unos spacers, este, unos separadores en aluminio y con eso pues descansaba el motor sobre el firewall del, del avión pero quería extender esos spacers, esos separadores em, para balancear mejor e, el avión y no conseguí unos espaciadores más largos así que este, tuve un problema en términos de cómo podía resolver este problema pues quité el motor quité los espaciadores que tenía y busqué un tubito largo de PVC finito y lo piqué en, las, en los tamaños que yo necesitaba. Así que inserté esos espaciadores ahora en PVC al tamaño que, que quería y luego monté mi motor sobre esos espaciadores y ya resolví mi problema. Eh, para compartir esta experiencia con ustedes.